раді вирішили встановити лічильник на вічний вогонь. Чиновники кажуть, щороку витрачають тільки на газ понад 200 тисяч гривень. Тому подумали, треба економити. Що кажуть городяни з цього приводу та скільки заощадять? Дивіться в сюжеті Дарини Дубинки. Молодята Андрій та Олена у день свого весілля поспішають покласти квіти та сфотографуватися біля вічного вогню. кажуть, це давня традиція для павлоградців віддавати шану захисникам батьківщини у день весілля. Про те, що тут збираються встановити лічильник газу, чують уперше. Навіть не знаю. <laughs> Мені кажеться, ні. Почему? Ну зачем він нужен? Нужно Чтобы не воровали. Тим часом міська влада вже підрахувала витрати на газ для вічного вогню та вже готує проект встановлення лічильника. кажуть, будуть заощаджувати більше 100 тисяч гривень на рік. По норме расщ- рассчитывается потребление газа на вечный огонь 2,5 куба в час. А мы посчитали, что при наличии счетчика, при э, той, том сечении трубы, при том количестве газа, где-то будет один куб. То есть на полтора куба меньше расход газа. Если мы на сегодняшний день э, оплачиваем 200 тысяч, то с учетом установки прибора учета мы сэкономим в год где-то порядка 100 тысяч гривен. Вічний вогонь став для павлоградців символічним місцем. Він горить 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Вперше за всю історію його відімкнуть. Правда, лише на 20 хвилин задля установки газового лічильника. Тут мешканці міста заощадження підтримують, але економію на вічному розуміють не всі. Це плоха ініціатива, тому що на вічному огні нельзя экономить. Газовый счетчик, ну да, мне кажется, что если, эконо- эк- да, если экономия, ну хотя в принципе, то есть на вечный огонь, в принципе, что он там, А зачем? Ленина убрали уже, да? Может, это не надо уже, пусть оставит это в покое. Хоть что-то останется. Встановити лічильник обіцяють вже у січні, після свят. Дарина Дубинка, Андрій Бережний. Деталі.